අලුත් තාක්ෂණය අපිට ඕනේ. දැන් ඩිජිටල්කරණය අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට අපිට තව මේ කියවීමේ පුරුද්ද නැහැ. මම විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරයෙක් හැටියට දන්නවා අලුත් විශ්වවිද්‍යාලවලින් පිටර නැයට තමුන්ගේ ආයතන ප්‍රධානියට අමාත්‍යවරයාට නියමක් ලියා ගන්න බැහැ. මම දන්නේ මේක වැරද්ද කොතනද කියලා. ඒ වගේම කියවනවා අඩුයි. මම දැන් එනකම කුරුණෑගල ප්‍රාදේශ සභාවේ උත්තර කාර්යාලයේ නිරීක්ෂණය කළා. එතන වැඩි හරියක් මේ தත්ත්වය රටේ වෙනස් විය යුතුයි. මීට දවස් කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා අගමැතිතුමා මට දුරකථනයෙන් කතා කරලා කිව්වා දැන් පුස්තකාල මේ මේ පුස්තකාල විතරක් නෙමෙයි පාසල් පුස්තකාල ඩිජිටල්කරණයට යන්න කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මගේ නම් අභිප්‍රාය මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා හැටියට මේවා වැඩි හරියක් කොළඹට යන කොටස් විජේ කුමාරයා යනකොට හිටියේ. ඒක නිසා හොඳ දියුණු තාක්ෂණයක් තිබුණා, හොඳ දියුණු තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ ඒ වගේම අද එවැනි ප්‍රදේශයකට ඇවිල්ලා අද මේ අලුත් ලෝකය පියමන් කරන ක්‍රමයට මේවා සකස් කරන මේවාට අවශ්‍ය තාක්ෂණය දෙන්න ලැබීම පිළිබඳව මම පින් කරලා තියෙනවා කියන එක මම හරි සතුටින් කියන්න කැමතියි. අනිත් කාරණාව තමයි මේ අපේ ඉස්සෙල්ලා අපේ මේ ප්‍රදේශවල ඉතාමත්ම දියුණු ප්‍රදේශයක් හැටියට තිබිලා තියෙනවා. දියුණු තාක්ෂණය තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට එක තැනකදී හම්බ වුණා මේ ඉබ්බන් කටුවේ එක ගලක අක්ෂරයක් තියෙනවා. ඒක ඉදුලින්න ශිෂ්ටාචාරයේ අක්ෂරයට සමානයි. අන්න එහෙම දිග ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම එක අතකින් කියනවා නම් මේ තමුන්නාන්සේලාගේ ප්‍රදේශය අපේ මේ ලංකාව රැකගත් ප්‍රදේශයක් හැටියට විවරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ කොහොම වෙතත් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ලෝකයේ විශ්ව ගම්මානයක් වෙලා තියෙන්නේ අපි ඒ ගමනට යන්න මේ අලුත් තාක්ෂණය භාවිත කරන්න ඕනේ. අද උගදෙනෙක් කියවන්නේ නැහැ. දැන් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට මිලියන ගානක පොත් ගන්නවා පුස්තකාලය. පොත් ගත්තට රිසර්ච් එකක් කරලා බලුවොත් කියවන vai também dessa palavra, né? E agora tá bom, então vou Pavimento bandeiras, pavimento né? tá gelo, pavimento bandeiras, pavimento bandeiras, pavimento bandeiras, pavimento bandeiras, pavimento bandeiras, pavimento bandeiras, අපි මේක ගැන ධම්මේ ශිෂ්‍යකේ ළමයිට මේ විදිහට ආදර දෙනවා. මේ ශිෂ්‍යකේ ළමයිට මේ විදිහට ආදර දෙනවා. මම කොහොමද යන්න පුළුවන් කියලා. දෙමළ භාෂා ලොකු ශිෂ්‍යකේ. මේ සේතාලේ කුමට 宝马。 ඒ අපේ ආදරණීය අප්පච්චි අපිට අහිදුණා. ඒත් එතුමා අපිව තනි කළේ නෑ. අපිට රංගිරි දඹුල්ලට විතරක් නෙවෙයි මාතලේ දිස්ත්‍රික්කෙට හොඳ නායකත්වයක් එතුමා දායාද කරලා ගියේ. ඒ දිවංගත ටීවී දෙන්නකොන් මැතිතුමාගේ පුතා විදිහට ජනක වන්නාර දෙන්නකොන් මැතිතුමනි ඔබතුමයි අපේ ශක්තිය ඔබතුමයි අපේ දේශපාලන ගමනේ නියමුවා ඔබතුමා නොවෙන්නට මේ සියල්ල අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ අද මේ මම කතා කරන TB පෙන්නකෝන් රංග ශාලාව ඔබතුමා අපිට දායාද කරපු වස්තුවක්. මේ තියෙන සියලු දේ අපට නිර්මාණය කරන්න ශක්තිය දුන්නේ, ධෛර්යය දුන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි ඔබතුමා. ඒ නිසා මං හිතන්නේ මීට මොහොතකට පෙර වාදනය වෙච්ච පළාත් පාලන ගීතයේ නිර්මාතෘවරයා ඔබතුමා පළාත් පාලන කොඩියේ නිර්මාතෘවරයා ඔබතුමා මම 1991 ඉඳලා මේ පලාපාල ක්ෂේත්‍රය නියෝජනය කරන කෙනෙක් 1991 ගේ අපි පාර්ලිමේන්තු සභාවට එනකොට අපිට මේ මුවක් තිබෙන්නේ නැහැ. මට මතකයි ඔබතුමා පළාත් සභාව පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා වුණාට පස්සේ තමයි අපිට පළාත් පාලන ගීතයක් පළාත් පාලන කොඩියක් අපි පළාත් පාලනය කියලා කියන්න කොන්දක් ඇතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් ශක්තිය දුන්න එකම නායකයා රන්දිවි දඹුල්ලේ නායකයා ජනක මණ්ඩල තේරවෝ කියන එක අපි ආඩම්බරයෙන් කියනවා මීට වසර තුනකට පෙර හම්බෙච්ච වර්තමාන ආණ්ඩුකාරවල නීතිඥයන් ගමගේ මැතිවරණි ඔබතුමාගේ পদවි ප්‍රාප්තිය කැමරේ පස්සේ පදවි ප්‍රාප්තිය තුන්වෙනි සම්මතයේ මේ මාසේ අපි ඔබතුමා වෙනුවෙන් වැඩකරස් කීපයක් කළා. අපි කොස්පල ලක්ෂයක් පිටවල කියනකොට අපේ නිලධාරී එකතු වෙලා මරණාදාර සමිති සහයෝගය අරගෙන සමස්ත මරණාසන්න සමිතිවල අපේ සුසාන භූමිවල කොස්මල 500ක් අපි එදිනේ යන්න රෝපණය කරා. අපි ඉදිරියට තවත් කොල්පල 500ක් රෝපණය කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල යොදා තියෙනවා. අදත් මේ පැවැත්මේ උත්සවයේදී ඔබතුමා ආදරයෙන් දීපත් කරමින් ඔබතුමාගේ පදවි ප්‍රාප්තියට ගරු කරමින් ඔබතුමා වෙත තුන්වෙනි පුරුක මම හිතන්නේ වර්තමාන තරුණ පරපට ශක්තිය දෙන ප්‍රමිත බණ්ඩාර දෙවියන් ගලේවිල ප්‍රාදේශීය ප්‍රාදේශීය මහලේකම් MKP ආර්යරත්න මැතිතුමා ඇතුළු ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නියෝජනය කරන ආණ්ඩුකාර ලේකම්තුමනේ ඔබතුමාත් එක්ක මම හිතන්නේ තව නිලධාරි කීප දෙනෙක් අපේ ආණ්ඩුකාරතුමාගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම්වරු කවිනියා ඒ සියලු දෙනාත් ඉතාම ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාව පිළිගන්නවා මගේ ගරු උපසභාපතිතුමා ප්‍රධාන ප්‍රාදේශ සභාවේ മന്ത്രിවරු නගරාධිපතිතුමනි ඔබතුමා ඇතුළු සියලු දෙනා ඉතා මාතරින් සෞවරු මේ අවස්ථාවේ පිළිගන්නවා